en la mesura que el que estem vivint és una sustracció constant de capacitat de decisió de les nostres vides, la nostra resposta, el nostre projecte, el nostre anel, la nostra lluita, és la construcció d'una democràcia política més avançada, una democràcia social i econòmica i cultural molt més avançada. De fet, és a partir d'aquest principi que nosaltres som sobiranistes. De totes les sobiranies que hi ha en joc que al final es redueixen les sobiranies sobre les nostres vides individuals i col·lectives. És també a partir d'aquest principi que es pot articular un bloc històric del canvi progressista que impliqui a molts diversos sectors socials en una mateixa lluita, la lluita per l'aprofundiment de la democràcia front a l'agressió constant que aquesta capacitat de decisió rep de grans interessos. Ara bé, també en la mesura Primer, radicalitat democràtica, per defensar les nostres sobiranies, els nostres drets. Però també en la mesura que l'esgotament, que percebem que hi ha un esgotament sistèmic, són comuns. És a dir, defensem la creació d'evidentment polítiques redistributives, polítiques de justícia social, polítiques de construcció de drets socials i de nous drets socials, però també cerquem la construcció des d'aquest present d'un nou futur, d'una economia del bé comú, d'una potenciació dels vincles socials i econòmics a partir dels principis del bé comú. Una, una economia que desmercantilitzi gran part de les nostres vides i dels nostres drets. Per tant, són comuns com a realitat, ja ho som ara, tothom ens coneix com a comuns, de fet. Són comuns com a realitat, però són també com a promesa de futur. I ho som des de la certesa que han aconseguit grans victòries institucionals i grans victòries electorals, però que hi ha una victòria essencial que hem d'aconseguir, que és derrotar l'hegemonia neoliberal que es va fer forta en el nostre país a partir dels 90 i el canvi de segle, i no cal anar gaire lluny, de fet, eh, el primer govern del 2012 de Convergència és un govern que que reivindica com el govern dels Estats Boys, el govern de cartelar les millors retallades d'Europa, el govern que generava un cercle, virtuós, no sé si recordeu allò del cercle virtuós, que ens faria eh, sortir de la crisi amb receptes purament neoliberals. Per tant, front a aquesta hegemonia neoliberal que ha impregnat profundament les nostres societats, hem de construir una nova hegemonia, l'hegemonia dels comuns, que no és una hegemonia política, sinó que és una hegemonia cultural, social i també ha de ser econòmica.